quero vos apresentar aqui o meu primo Absoluto Cigano, que é uma, que é uma benção. E ele vai-vos cantar aqui uma música que vai ser mesmo do coração. Toma já, Ritano. que já bebeste bem. Vidas tu, tudo na vida. E agora tu não tem ninguém Agora tu já chorou tenho que te dar o valor porque um dia mais tarde também eu já vou passar Diz que andar ferida tens que andar como o mais velho. Tens que aguentar todas as vergonhas, tens que aguentar teus filhos. Todos tenham cidade. Somos o mais velho, tens que entender. Se isso que custam a todos.